हरा प्याज बारिश के मौसम में बहुत टेस्टी लगता है इनमें आयरन और विटामिन भरपूर मात्रा में पाया जाता है इसका प्रयोग सब्जी सूप व अन्य व्यंजनों में किया जाता है इसमें vitamin A C B vitamin B two copper magnesium potassium manganese thiamine आदि भरपूर मात्रा में होते हैं इसमें मौजूद पैक्टिन नामक पदार्थ कैंसर जैसी बीमारी को दूर रखता है इसे स्प्रिंग ऑनियन या ग्रीन अनियन भी कहा जाता है हरे प्याज का इस्तेमाल चीन में प्राचीन समय में दवाइयों में किया जाता रहा है इसमें कैलोरी कम और सल्फर की मात्रा अधिक होती है जो सेहत के लिए बहुत लाभकारी है हरा प्याज खाने के कई फ़ायदे हैं ये कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम बनाए रखता है इसमें एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं एंटीबैक्टीरियल गुण के कारण ही इसे खाने और पचाने में सुधार होता है इसे कई सारे फ़ायदे हैं तो आइए जानते हैं कि हरी प्याज से आपको क्या क्या फ़ायदे होते हैं अस्थमा की समस्या से परेशान लोग अपनी डाइट में हरा प्याज को अवश्य शामिल करें हरे प्याज का लगातार सेवन करते रहने से आँखों की रोशनी भी लगातार बनी रहती है हरा प्याज आँख से धुंधलापन दूर करने में भी बहुत मदद करता है साथ ही आँखों की रोशनी बढ़ाने में भी काफ़ी ज़्यादा मदद करता है जिन लोगों को मधुमेह की बीमारी है उनके लिए हरे प्याज का सेवन करना बहुत फ़ायदेमंद है इसमें पर्याप्त मात्रा में सल्फर होता है जो इंसुलिन